voy a aprovechar hija hackear portal. Glifos. para reiniciar datos basado Ops. Dispositivo. Dice forzar sincronización. cuando se forza sincronización de los datos. Y vuelve todo. No, ah, tenía 32 portal keys, me van a salir los mismos 32 que tenía. Digo forzar sincronización. Me sale que volviese, actualice. salir de la aplicación el menú viene acá la cierra ya cerrarla pues ya se cierra o sea atraviesa la aplicación y vuelve a empezar eso es lo que se debería hacer para volver a iniciar ingreso, basta no quiere iniciar hijo madre ah, ahí inicio bueno eso es todo